皆様こんにちは星ヶ丘の参加のよさこい曜日人と申します本日ラストこちらの会場よっちょれを踊りたいと思いますチーム演舞ではございますがよろしければお近くのお景色きの稽古の皆さん一緒に入ってもらって一緒に踊っていただきたいと思いますどうぞご参加くださいよっちょで踊りますんで 今日はささみんなで独行者のメンバーも応援に駆けつけてきてくれましたじゃあ行きましょうかルート構えあっ 爱的代价。